pachurra. A ver, Uy. Esperen, esperen. Tienes que le tiene, tiene Levántala así. No, nomás, nomás aplánala, Pacho, nomás aplánala, bien. Ya está pero Ya está bravo, es movidita. Este ya te manda los hospital. Sí, no, hombre. Este ya pierde la vida ¿Ese? Ha de ver más, yo digo, ¿no? Famoso maguatito. Ah, es ese. Pero hay gruesos de esos. No, tan, hay gruesos. Uno matamos ahí en tal este. No se ve se Ahí donde está el este. ¿Ya lo mató? Sí, de Chalagüite. la vivo. Cuidado. Estaba, estaba como ese de grueso. Bájalo más porque no se ve. Así de largo. No está la nana por eso. cabrón. <laughs> Busca la nana. ah, se ven bien mensos, pero son bien canecas. ¿eh? ¿Esos? Tienen mucha mucho veneno. ¿eh? ¿Brincan? Sí. Voy a ver a brincar. Mátale ya. ¿No si brincan entonces? Sí, brincan. Brincan, hasta nada, te va a ver.